Le spectacle commence Je les tire. On les tient, les gars Ils sont seulement touchés. Touché. On va la voir, continue à tirer Je les tire On les tient, les gars Ils sont seulement touchés On n'a pas pénétré le blindage je les tire. On n'a pas pénétré le blindage. Ils sont touchés. Je les tire. Ils sont... Ils sont touchés Celui-là n'a pas percé. On va le voir, continue à tirer. Je les tire. Ils sont seulement touchés. Ils sont... Véhicule ennemi hors combat. Ils sont seulement touchés Tiens, les gars Ils sont touchés On va la voir, continue à tirer On n'a pas pénétré le blindage Ils sont seulement touchés les Ils sont seulement touchés touché On va la voir, Continue à tirer Je les tire